you Александр Брежний. Почему? Номер один. Все, Парнем защита. Установили 24 килограмма. мощно. А, ну хорошо. Ноги. Пускай, да не надо рук.

Clara que que você tem não Next time. Thank Gracias. Aqui, ¡Gracias! diverse anche per i servizi ma grande mercedevi, questo corso di attrezzo, precisione eroica, via su di sé, perché la trama è una storia di sempre, informar, pero Παλαιόθεσιδο, δίωσκαν του πρέσβη, νόμιος τρίβησο, πήγαινα στα απόφα. Νόμιος θέσης, όχι μια прям мощно выталкиваешь. Подъем удачный. Две штанги прежний, номер 6, счетчик Семен. Третья заключительная попытка. Старайся. Вес 55 килограмм, готовится номер 9, пункт сказать, но прежде на соседи, смотри, например, бабушка номер 9 Букин готовится. Авиапосчитан установить 60 килограмм. Умничка. Подъем защита. Вверх станет прежний. Давай, давай, Номер 10. Катренко Михаил. Третья исключительная попытка. 262 года. Номер 8. Гусаров. Гетмана. Слова. Тань, скажи, что через несколько минут состоится представление второго потока. Через несколько минут состоится представление второго потока. Вес штанги 65 килограмм. Номер 9, Губкин Владимир, третья заключительная попытка. Номер 8, Гусаров готовится. Встаем, встаем! Можно Гусаров 66? Да. Плюс 1. Установить 66 килограмм. вес 186 килограмм, номер 8 гусар, Ростислав Третий, заключительная покупка.